Here we go for our video tools of the day. Sì, eh, oggi in realtà non ho pensieri, um, eh, perché appunto c'era quello di, di, ieri, in realtà ci sarebbe una cosa da dire ma comunque la dico domani. Um, sì, però l'unica cosa che volevo dire è che today, eh, here in Italy, questa breve cosa, it's uh, uh, Antonio's Day. Eh, Sant'Antonio e quindi non so se anche I don't know if sia also in the world ma uh, comunque I would like to wish a very happy a very very very very very very very very very very happy uh, Antonio Day to all the Antonio in Italy and also in the world appunto if eh, si festeggia anche nel mondo, non lo so, in altre zone, anche di eh, comunque Antoni particolari ho conosciuto, in particolare Antonio, tuo Antonio Cifariello, no, anche un grande mio amico con cui suonavamo anche la chitarra, cioè lui suonava la chitarra e la tastiera, he plays the guitar, played the guitar together with me in the church some years ago, and I played the keyboard many years ago. I uh, was adolescent in that, uh, that time <laughs> and we played together for uh, some years. So, uh, yes, I would like to greet him, I really great greet to him, un grande saluto a lui, ciao Antonio, che <laughs> io chiamo affettuosamente Antonio, e poi anche a un great greeting to Antonio Calafiore, un altro grande Antonio che ho conosciuto durante l'università qualche anno fa, a mia università in filosofia, e con cui abbiamo seguito diversi corsi insieme, è anche un'altra grande persona, un altro sì, grande conoscente, insomma, anche a lui lo saluto molto, è una di quelle poche persone che, vere forse ho conosciuto, non ci vediamo anche da tempo ma principalmente le, eh, diciamo, le, colpe sono anche mie perché sono anche molto pigro, cioè è vero, sono molto impegnato nelle cose che faccio, ma sono anche molto pigro, eh, nel senso non mi piace molto uscire e così via. Quindi questi sono i due grandi Antoni, sicuramente, forse i due più grandi Antoni che abbia mai conosciuto, tutta la mia breve vita, eh, breve e lunga vita, <laughs> come dico, finora, ma comunque saluto anche un po' tutti gli Antoni che eh, diciamo, eh, conosciuto comunque in generale di Antoni e poi anche un augurio a Antonio Totò, Totò De Curtis, il grande Totò, che anche lui avrebbe festeggiato, credo, il principe della risata, non ricordo in questo momento in che anno è morto, comunque un saluto anche a lui che forse è stato il più grande Antonio in Italia in assoluto abbiamo avuto, oltre che ovviamente a Napoli. Sì, quindi di nuovo auguri a tutti e a tutti gli Antoni. Pensate che Totò avrebbe compiuto, se è stato ancora vivo, perché è nato il 18 febbraio del 1898, avrebbe compiuto 124 anni, fosse stato ancora vivo, e lui è morto a soli 69 anni, il 15 aprile a Roma, il 15 aprile del 67, eh, sì, poco più di 69 anni. Eh, Comunque eh, io, da quello che penso sempre io, l'ho detto anche in altre occasioni, forse aggiungo qualche altra cosa in descrizione che col tempo è un po' complicato, comunque eh, non ce la faccio, io penso da sempre che il destino, delle, come anche è stato nel caso di Julie Cruz, è morta relativamente, siamo lì a 65 anni, al meno, io penso da sempre che è destino delle grandi personalità morire giovani, morire giovani ma vivere con una certa intensità. Grandi, tante di queste personalità testimoniano questo che è meglio, non è meglio, ma comunque eh, vivere una, in genere si vive una vita breve ma molto più intensa e che invece rispetto a quelle vite eh, vissute lungamente magari aspettando la morte senza più un senso per cui meglio vivere, questa è la mia massima meglio vivere la mia massima, meglio vivere una vita breve ma intensa che lunga e senza senso poiché appunto però ho parlato ampiamente anche in altre occasioni ho aggiunto discorsi in più perché non penso ce la faccio al tempo forse qualche altra cosa la dico in descrizione Totò, Totò, il grande principe, de- il principe della risata, mi ha chiamato. Ma mi faccia il piacere, mi faccia. Ma mi faccia il piacere, mi faccia. Sì, io credo che... Ma mi faccia il piacere, mi faccia. Io credo che Totò, diciamo, vabbè, questa è una delle sue frasi calte, insomma. Ma non so tutti i suoi film, a volte, anche che sono molto antichi anzi che a volte le ho viste un po' di sfuggita qui sulle reti private napoletane, li fa spesso. Uh, comunque Totò è eh, veramente il principe della risata, credo la comicità allo stato puro, altro che comicità adesso. Vedasi dei film di Totò, quella è la comicità par excellenza, par excellenza, il grande Totò, il grande Totò. Anche grande amante degli animali, se non erro aveva anche una specie di fattoria, con tanti cani, una cosa del genere Grande, grande Totò, uh, proprio una delle più grandi personalità, io credo, culturali non solo dell'Italia, ma proprio del mondo, il grande Totò, grande Totò. Ade Curtis, che tra l'altro ha scritto anche Malafemmina, anche altre canzoni, insomma, grande, grande poeta del nostro tempo, proprio grandissima personalità culturale, grandissimo, grandissimo, immortale soprattutto. Appunto quando uno i posteri quando uno eh, dice, diciamo, diventa immortale, come sapete, le grandi personalità, ma anche persone insignificanti, hanno fatto nulla di importante, ma cose piccole che però sono comunque allo stesso tempo da considerare importanti, le personalità in generale diventano immortali quando appunto fanno, compiono le loro opere che lasciano poi appunto ai posti. Certamente il caso di Totò è uno dei casi più grandi da questo punto di vista. Ah, e poi sì, è un'altra diciamo, frase calta, espressione in calta sua che io so uh, certamente ne saprò altre, in questo momento mi sfuggono, e, e io pago, e io pago, e io pago. Sì, sì, grande Totò, insomma, grande Totò. Uh, sì, poi pensavo all'altro pezzo tastiera, ma uh, eh, perché praticamente, praticamente non, uh, non, non lo, lo carico più domani, comunque ne parlerò direttamente domani. Have a great day again to you all.